ixtiyorjon to'y muborak baxt muborak visol muborak bugun chehrani kulgi tark etmas ixtiyor kulgili chehrani yulduzxon har gal ostonani bosib kirganingizda qozongan muhabbatiga to'yinib qozongan muhabbatiga suyinib baxt topsin bugun uylandingiz kelin bolaga yana ko'proq yoqish kerak u tomonga bu tomonga chopish kerak ilojini topib ro'zg'orni boqish kerak. Er va xotin yashash kerak, bir-birini tushunib, agar er yo xotin xato qilsa, darrov yopish kerak. Ana shunda havas qilgan sizlarga Alloh ato aylaydi. Bir gap aytdim boshda ham. To'ylar visol ayyomlar xalqimizda eng ko'zga, dilga, qalbiga muhrlanadigan kun. O'shanday ayyomlarga xizmat qilishni Alloh qalbingizga yozgan ota meros 72 tomirda qonda jo'sh oq urib oqayotgan o'sha holatda o'sha irodani o'sha kuchni yurakdagi halol e'tibor ila do'stlarga bo'lgan hurmat ila xalqqa bo'lgan e'tiqod ila yurakda asrab shunday bir baxt toping yulduzxon san o'sha baxtni e'zozlaydigan o'sha baxtni qadrlaydigan shoim akamni ostonalarida yeb oxirga yetkazgan tuzinamak bugun sizni ixtiyorjoni muhabbatiga qozontirib hofiz akam ismoilboyni ostonalariga ola keldi shodirgul opamni bag'rida baxt toping fayz toping hamma vaqtlarda shukrona yangrasin. Biz baxtli, kelganlar baxtli deganlar qarsak chaladi. Ketdi. Davom Ixtiyorjon aka baxtlaymiz. To'ydan boramiz marhamat. Yorugiga kelin qo'sha ibo bilan kelibdi. Kiyo ko'ra yuragiga shifo bilan kelibdi. Asta asta qadam bosar quloq bo'lsin qadamlar asta asta qadam bosar quloq bo'lsin qadamlar boshiga boqishi qanab xumo bilan kelyapti kelibdi yo kelyapti xumo bilan kelyapti baxtiga seni baxti ko'z ko'z etar ko'z tegmasin baxtiga boshiga baxshi qilib dehqonlar vohamizni qalbi qaynoq israsi issiq mehribonlari to'y sanalgan ajoyib ne'matda huzurda sizlar bilan diydor ko'rishdik barchaga assalomu alaykum rabbim taqdiriga yozib bir to'lishi bir ozib qarang gazini boriga bosib ismoiljon akam to'y boshladi dilga huzur bu to'y biram yarashib bir bog'u eram hovlidan to ko'chagacha to'shab kelam ismoil akam to'y boshladi tashvishlarni yo'lin topib u yon chopib bu yon chopib shodigul opam patir yopib ismoil akam to'y boshladi bu kun o'zi shunday kunki har bir yuzda quvonch kulgu havoyam sal boshqachami bugun ismoil akam to'y boshladi do'stlar bor hatto oyda unga tanish hamma qoida mana shu ajoyib to'yxonada Ismoil akam to'y boshladi. Ajoyib fursat. Ustozimni aytgan so'zlarida aytgan daqiqa lahzalar she'ru daqiqalarda hammani dildagi orzular, to'y ayyomlar bugun haqiqat, bugun ajoyib san'at ustasi, san'atkor, san'atkorlar oilasidan bugun mujassam etgan ajoyib o'g'lon Ixtiyorjonni ana shunday go'zal to'ylarda hammamiz baxtga sherikmiz ilohim baxtlari muborak bo'lsin bugungi to'yga atalgan barcha san'at olamini xalqni xizmatda yurgan barcha aziz qadrdonlarimiz yaqinlarimiz tanishlarimiz bugun usmon akam ustozoda san'atkor xonadonda mehmonu mezbon hammasini dilida bitta niyat to'y bo'lsin to'ylarda biz ham qadam rangda qilib ana shunday go'zal kelin kuyovlarga baxt tilash baxtga muyassar bo'lish niyatlarida bugun tashrif buyurganmiz darhaqiqat shahobiddinjon bugun davramizning markazida ajoyib ixtiyorjon ko'zingda ichi ko'rinmayapti bizga sizni ko'zingiz ichingizga qarab bugun bizga baxtladik tiladik ajoyib baxt yurakdagi noyob tuyg'ular ila yulduzxon bilan havas qilgan baxtlaringni topinglar yulduzxon bilan birgalikda havas qilgan baxtlaringiz sizlarga olloh o'z xazinasidan baxt nur farzand atoyisi bugun sizni e'zozingizda yilning yaxshi qo'shiqchilari hammalari davramizni mehmonlari qolaversa operator do'stlarimiz bor bugun jasur mediadan bugun hamma qadrdon do'stlarimiz alijon do'stimiz tanho studiyalarda qolaversa farruh media hamma operator do'stlarimiz nomlaridan bugun sizlarga mehmonlar nomlaridan baxtladik shahobiddinjon kelinglar ilohim baxtli bo'lsin orzu niyatdan urganda gullar sevinib quvonib bu choraz ko'zlar baxtliman deb aytganda tillar allohga behisob shukrlar ayting molu davlating oshib tursa mehr muhabbating toshib tursa baxt iqboling kulib tursa allohga behisob shukrlar ayting do'sting bo'lib qadringga yetib tursa mehmon kelib xonadoning to'lib tursa o'g'ling kuyov qizing kelin bo'lib tursa allohga behisob shukurlar ayting ilohim bugungi zamonni eng ilg'or san'atkorlaridan biz tanigan bilgan ajoyib san'at ustasi ismoiljon bilan kelin boshqa singlim yulduzxon baxtli bo'linglar baxtlaringni ilohim ana shu fursatlarda duogo'ylaring hamroh bo'lsin baxtlariga ko'z tegmasin navbat san'atkorlar ohanglari qarshi oladi barcha san'atkorlar ketma ket davrada bugun yangi kuylarini yangi qo'shiqlarini yangi albom dasturlarini bugun ilk to'yda qolaversa baxtiyorjoni ayyomlarda uni ham tomirida qonining 72 jilosida san'atkorlik ohanglari jo'sh urayotgan uni 8 dan ziyod shogirdlari bor bugun qadrdon do'stimiz mashrabjon ohanglari sizlarni qarshi oladi mashrabjonga hamma birgalikda bir qarsak chaladi iskarani birinchi mayda qarsakidan bo'ladi ketdik qarsaklar mashrabjon do'stimiz ketdik Marhamat. baravar avvalambor assalomu alaykum mana shu bugun kech ismoil akamizni shodigul yangamizni xonadonida katta to'y tantana bu ham bo'lsa ukamiz ixtiyorjon hamda kelinoy singlimiz mana shu ixtiyorjon ukamizga baxt tilaymiz ukam doim baxtli bo'ling mana shu birinchi qo'shig'imiz ixtiyorjonim hurmatlariga bag'ishlaymiz marhamat sevgan yoringlar g'urursan hayot senlar birga bo'lsin Aslı bastı yarın gel ehson to'ylaring muborak bo'lsin yoshlar sizlarga abasta bo'lsin ulkan misol to'ylaring 哦。